Kua arau e a Mama Poaka rao Tapita Ariki i raro i te moana i te upuanga o te ra. He. Kua inangaro rawa i te kai a Tingawenawena. Akara oki te te eke o Aita, a reo e nāra, nō reira, rere rāua, rāua te ara.